Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие видеозрители. Итак, продолжаем э, ремонт автомобиля Toyota Corolla Majesta. Итак, крыша э, готова под первый слой грунта. Э, убрали э, большие изъяны, э, там ямки, тычки, царапины, сколы. Все, что можно было, убрали старый слой лака, э, который трескался на данной крыше. И сейчас будем грунтовать. Процесс э, грунтования э, вы увидите прямо сейчас. Смотрим. Так, что еще? Обезжирили. Обезжирили. Сейчас начнем грунтовать. Подвигайся к Итак, ну это был первый слой грунта. Сейчас немножечко подсохнет, чуть-чуть. Э, межслойная просушка так называется. Межслойная просушка. Э, перекроем еще одним слоем грунта. Ну и, конечно же, высушим э, под инфракрасной лампой. И будем дорабатывать мелкие, мелкие, очень мелкие изъяны, которые не видны глазом. Всем пока, удачи, до встречи.